Eh, bueno, eh, escollín para comenzar a miña presentación a campaña do 8 de marzo deste ano. Escollina por dous motivos. Primeiro, porque me parece que invita a unha reflexión que é importante e sobre todo importante despois da intervención de Antolín, da que acaba de facer, e por outro lado porque hubo moita xente que non entendeu e que foi unha campaña moi, moi controvertida. Non? Eh, escollimos o lema de igualdade para que? E, bueno, se mirades abaixo dentro das, das viñetas que aparece, pon informa o cadro de personal que a vista das, alarmas, das alarmantes desigualdades laborais decidín igualarvos por abaixo. Por que se escolleu este tema? O mellor foi incluso fruto dunha pequena frustración entre as persoas que traballamos principalmente en, en políticas de promoción de igualdade entre homes e mulleres no ámbito laboral. Non? Eu lembro, o ano pasado, bueno, ver, nos vimos denunciando as desigualdades e principalmente no mercado de traballo entre homens e mulleres desde que comezou a, que comezou a CIGA. E é verdade que sí que existiu unha visibilización social incluso desas, desigua, de, desas reivindicacións eh, sobre todo a partir do ano 2007, 2008, no que sí que entraron as leis de igualdade, que para nós foron insuficientes, pero que aplaudimos, que acollimos, que intentamos desenvolver e que se frustraron xa coa propia entrada da, da crise. E pese a todo iso, eh, sí que cando se realizaban os informes e se analizaban as análisis sociolaborales da situación de homes e mulleres, tiñamos que recoñecer que se estaban igualando que o desempre, a nivel de, de tasas de desemprego, eh, a nivel de ocupación e incluso a nivel de condicións laborais. Non? Eu disto lembro esta frustración que dicía, como yo nos levou a escoller este lema, o ano pasado participei nun debate con, bueno, con comisións e con, con UGT, non? E entonces, a hora de reivindicar moitas cousas, eh, elas aplaudían moito dicendo non, non, é que todo isto é eh, pola lei do, de Zapatero, que gracias a que se fixeron ese tipo de políticas e si que agora é verdade que se está traballando desde unha perspectiva de igualdade. A min iso frustrábame moito, porque eu despois traballo nas empresas e vexo cal é a realidade. E vexo si que, que houve un boom que a xente dixo, ah, temos que facer isto, e se empezou a negociar, pero poucos son os planes de igualdade que se levaron adiante, poucos son os convenios que siguen tendo en conta eh, introducir medidas reais de promoción de igualdade de mulleres entre, eh, de, de, de, de, promo, de promocionar a igualdade entre mulleres e homes, tanto a nivel de empresa como a nivel de sectores, cada vez vai a menos, é verdade que cando foi a lei do ano 2007, eu, a min veu moita xenta que revisara convenios, e... Eh, principalmente para introducir todas as medidas de conciliación que se acababan de, de aprobar, ¿no? para que, digamos, que actualizar o texto do convenio, pero bueno, sí que se aproveitaba para cambiar outro tipo de cousas que algunhas eran aceptadas. Eso agora xa pasou, eh? como, ah, foi ese cambio, tuvimos que actualizarnos e aí, e aí quedou. E as poucas que se introduciron non se aplicaron. O sea, é moi, moi, moi foron casos moi contados, eu falo do que sei e da, da provincia, bueno, de, de Vigo en concreto, nos que sí que houberon unha repercusión real de que as, da, das medidas que se introduciron no convenio. Non? Por que todo isto? Non é porque non foran importantes, porque de repente, bum, veu a crise. Entón, que pasou, que pasou con esa crise? Pois pasou, por exemplo, que o sector da construción eh, leveu un, un mazazo impresionante, as tasas de paro de ocupación masculina aumentaron a nivel bestial, eh, empezaron no sector da industria aquí, bueno, falo, falo da comarca de Vigo porque penso que todo o mundo a temos na cabeza, porque ainda que, por exemplo, non ainda que non participemos, o sea, que non se des traballadores e traballadoras da automoción, pues pois seguramente <laughs> tedes algún familiar ou algunha familiar que, traba, que traballe ou que traballou nelas, non? Entonces non, non é alleo a ninguén. Empezaron eses grandes seres que había, eh, que facían que todo o persoal que estaba con contratos temporais se fora para casa, que incluso houve moitas empresas que cando estaban de ERE e fechaban, movían máquinas a Portugal, a Vila Nova de Cerveria, a todos esos polígonos homos que houbera, des, hubo des, moita deslocalización encuberta, digamos que houve unha grande crisis que fixo que tamén a atención se centrara en outras cousas. E despois desa grande crisis que vemos, que é verdade que, que a nivel de comparar, comparar certas condicións laborais de homes e mulleres se igualan, non? Igualanse por que? Non porque houbera unhas políticas de igualdade que, que promoveran esa igualdade, sino que os principales sectores e os principales empregos que se veron afectados por esta crisis foron os masculinos. Por un lado, polo, polo tema do sector da construción que comentaba antes, que era principalmente masculino, e por outro lado, porque coas, coas seguintes reformas laborais, despois de todo isto do tema dos seres e tal, tal e como comentaba Antolín, o despido abarátase e as empresas empresa, en, comezan a prescindir de moita xente que lle saía a cara. Entón, é máis fácil despedir e elixen despedir pois, eh, a xente que ten mellores condicións laborais e que ten empregos eh, eh, máis precarios, é dicir, os traballos máis máis dignos, non? Bueno, vou pasar do, da presentación porque un lío ila cambiando e aparte creo que xa levamos aquí suficiente tempo para non empezar a, a decir datos. Entón vou tentar facer unha exposición de máis ou menos a situación sociolaboral das mulleres sin estar aportando vos moitos datos, vale? Como era a situación, o sea, nos que vimos denunciando principalmente os puntos principais de desigualdade entre homes e mulleres no sector laboral. Por un lado, o tema da contratación temporal. Isto que provoca unha inestabilidade laboral, provoca tamén que as vidas laborais se vexan resentidas, Por outro lado, hai contrataciones en categorías inferiores, é dicir, moitas veces as mulleres principalmente realizan traballos de categorías superiores ás que están contratadas, eh, a contratación parcial, que te hipoteca a túa vida, porque estás as pensas por, un traballo, por un traballo miserable, estás as pensas da túa empresa e dos horarios que te poda marcar, e o, as enormes tasas de, de desemprego. Digamos que estas son eh, bueno, as enormes tasas de desemprego e, e, e un último factor que, que se me esquecera é o tema da subcontratación que me acaba de, de lembrar Antolín que, que tamén sempre estivo moi feminizada. E aquí eu lembrome o tema este que, que agora comentaba de empresas que subcontratan, que subcontratan, eu creo que aquí hai varios exemplos de, de empresas deste tipo, E eu a que teño máis presente de moitas subcontratas non é que se que empezara a ser no ano 2015 ni no 2016, eu creo que esta empresa leva subcontratando e subcontratando traballos na casa a mulleres desde o ano 2016, unha empresa matriz relacionada co sector da automoción que, que na empresa principal traballaban principalmente homes, pero a nivel pues, cableados, ¿no? que, que era eh, subcontrataba e subcontrataba e subcontrataba tra, talleres nas casas que eran de mulleres. De mulleres que incluso viñan as fillas a traballar ali, bueno, E iso pasaba non agora, iso pasaba no ano 2007. E sírveme de exemplo para todo isto que intentaba decir. Estas son as condicións de desigualdade que denunciamos e estas son as condicións que agora se están estendendo tamén o colectivo masculino. E isto é o que fai que nos igualemos. Oxe, onte, cando empecé a preparar esta exposición e falei coa economista que fai os informes, dicíame, eu isto levo dicindo desde fai tempo, eu isto levo dicindo desde fai tempo, estamos, di estamos dicindo, é un escándalo as condicións laborais das mulleres, pero que é real e é posible e fan ese traballo. E en calquer momento isto se estende, Por que? é como un experimento, o sea, se si unhas o poden facer, por que non o pode facer o resto da xente? E pese a iso, seguimos sendo discriminadas. O sea, non é solo que, que teña, ti, ti partíramos desa situación tan desventaxa, senón que a, incluso agora que se estenden estas condicións que nos viñamos denunciando, incluso agora eh, as, as nosas condicións laborais siguen sendo peores. Por iso é importante falar disto e por iso é importante visibilizar este tipo de desigualdades, porque unha nos afectan na, diariamente e nos afectan o noso propio futuro. Non? Eh, a nivel de, de poboación eh, parada, por exemplo, no desemprego, sí que se mira este, esta tendencia de, de que se igualaran eh, en homes e mulleres e agora, desde que a crisis entrou no ano 2008, tamén podemos facer un pouco de perspectiva e un pouco de, de, de decir que vai pasar no, no futuro, que está pasando no futuro. Non? No ano 2008, a, a, a tasa de, de paro femenina era tres puntos superior á tasa de emprego masculina. Na actualidade é de con tres puntos superior. Pero no ano 2012 a tasa de emprego masculina superou a femenina. É dicir, aumentou máis o, o desemprego masculino que o desemprego femenino. E agora os homes volten, volvan a incorporarse ao mercado de traballo, pero nestas condicións que viñamos dicindo, é dicir, destruíse o, peor o mellor emprego, quedou o peor emprego, e agora incorpórase nestas, eh, nestas peores condicións. Eh, e logo, outro factor, non só medra o desemprego femenino, que tamén medra co masculino, aínda que non en igual medida, sino que o, que, o, o, o dato importante aquí diferenciado é que medran o número de mulleres que siguen en desemprego. É dicir, que así como antes nos empregos temporais casi eran, bueno, digamos que tiñan unha porcentaxe de, de, de feminización bastante alta, agora se baixa e iso provoca directamente que haxa moitas máis mulleres que non topan ese, ese, ese primeiro emprego ou esos empregos eh, temporais. Por tanto, hai unha maior incidencia nas mulleres que siguen sin topar emprego que no colectivo masculino, pese a que tamén é unha incidencia importante. Eh, outro dato importante, aparte da poboación parada, é a poboación inactiva. A poboación inactiva é aquela que non busca un emprego retribuído. Non? Eh, a maior parte da poboación inactiva na Galiza son mulleres. E soese dicir que é por, por cuidado de familiares. A, a, a maior, a, digamos que o, o peso da poboación inactiva, tanto homens como mulleres, son persoas que reperciben eh, eh, pensiones de xubilación ou pensiones asistenciais. Non? É superior no caso de homes que, que no de mulleres. Sí que é verdade que logo a gran diferencia está nas persoas que se dedican ao cuidado dos fogares e, a, e ao cuidado de fillos e fillas, no? que no caso das mulleres é un 29%, no caso dos fogares sin, sin estar facendo cuidado de fillos e fillas, e no caso dos homes solo é un 7%. No? E no caso das mulleres un 15% máis ou menos da poboación inactiva adícase ao cuidado de, de fillos e fillas. Eh, Que pasa? Aquí hai outro dato que non sae, que é a de os traballos sumersidos. as empregadas domésticas, a xente isto que traballa neses talleres de subcontratas ou que fai chollos, non? Que si que hai un alto grado de feminización que non se pode que eso non o podemos é un dato que non podemos sacar de, de ningunha parte. Pero tamén hai que telo en conta a hora de estudar o que é a, a poboación inactiva, que hai un grupo grande de mulleres que iso, que fan traballo que, que, non se ten en, que non se ten en conta. E en que repercute todo este tema de paro, contratacións e tal? Nas pensións. E as pensións sirvenos para ver eh, exactamente eh, cal vai a ser o futuro disto seguir así. No ano 2015 eh, a media das pensións nas mulleres, o sea, había unha diferencia entre as pensións de mulleres e homes de en torno a 350 euros. Estamos falando de 350 euros de pensións de media de 750, eh? é dicir, os homes cobran en torno a 900 e algo e as mulleres cobran en torno a 500 e algo. O sea, é unha diferencia que, que é importante. Eh, é unha diferencia importante, é unha diferencia que crea pobreza, é unha, unha, unha diferencia que crea dependencia e é unha, unha diferencia que, que, que é o momento agora de pôr as, as, as solucións para que isto non se, non, non, non se siga perpetuando. Non? porque agora mesmo, iso, os empregos que hai moita xente que subsiste cun emprego temporal, bueno, moitas mulleres que subsisten cun emprego temporal, incluso eh, facendo traballos, pois, lim, eh, limpeza o fogar e tal, que a partir de certa idade pois non van a, non, non van a poder realizar por, razón, por razóns físicas. Pese a que sabemos e todo o mundo coñecemos casos de mulleres de máis de 70 anos que siguen realizando limpeza de fogares porque non se poden permitir deixar de traballar. E, E logo, eh, na, no tema das pensións tamén, repercute directamente o que son as bases de cotización. Vou deixar as bases de cotización porque logo me vou a parar a falar un pouco máis en fo a fondo do que é a desigualdade salarial, que, bueno, vou, vou falar só da desigualdade salarial. Bueno, a desigualdade salarial. Todo o mundo, e está moi, moi na boca de todo o mundo, a, a brecha salarial de xénero, que as mulleres cobramos en torno ao 20 e pico, casi 30% máis cos homes, e algo que, digamos, está presente, sobre todo, cando son os 8 de marzo nos medios de comunicación e que é algo que é bastante visible, non? Pero sí que é algo que vexo que non todo o mundo entende, porque eu logo vou ás empresas e fago diagnósticos para facer os planos de igualdade e efectivamente tú analizas e dices, pois pues, sí, mira, cobra menos as mulleres que os homes. E todo o mundo te dice que no, que eso é imposible, que no, que saben perfectamente que a operaria que ten ao lado que cobra igual que ti, que si non é porque ten menos antigüedade ou que tal. A que se fai referencia cando se di que se cobra menos? aos salarios medios, é dicir, ao poder adquisitivo de homes e mulleres. Se se calcula a media de, de ingresos que percibe un home e a media de ingresos que percibe unha muller, é cando se mira esta diferencia. E esta diferencia é moi importante porque é a consecuencia directa de todo o que viñamos denunciando antes. É dicir, de ocupar categorías inferiores ao traballo que está realizando, de contratos temporais, de non conseguir antigüedade, de contratos precarios, etc. etc etcétera, etcétera. Entón, por que é importante visibilizala e por que é importante meterlle man a desigualdade salarial? Porque é a consecuencia das desigualdades laborais existentes entre homes e mulleres. Pese a iso, pese a iso, existen e, e, e sí que existen e son moi comuns e non vin unha empresa onde non existira que unha muller e un home relacionando o mesmo traballo ela cobre moito menos. Como caso así máis chamativo, eu lembro-me xa fai moitos anos dun que, que me esquecera del, pero onte preparando lembrábame que houber unha empresa que tamén se dedicaba creo que a cablerías que, que, os, que homes e mulleres cobraban sobre 1.200 euros non? e as mulleres asinaban a nómina pero cobraban a metade O sea, estaban asinando a nómina e cobraban a, a empresa denunciáramolo pero fechara e quedara aí. Pero claro, dis, pois pues, efectivamente existen estes casos e son sangrantes. Non non pensemos que a desigualdade salarial só se debe a casos como eses, pero sí, e son comunes. E son comunes estes casos nos que as, as directivas, imagínate, pois comerci eu coñezo un caso de ainda fai bastante pouco dunha comercial dunha empresa de que se dedica ao peixe, pois eh, enterouse que estaba cobrando, ela non chegaba a 2.000 euros e levaba unha gama e a outra persoa, que era un home, que levaba outra gama que facía exactamente o mesmo traballo que levaba ela, cobraba 5.000. Entón foi a decir ao xefe que, bueno, que, que, que, xa, que, que, non, que non podía seguir así. E a resposta que tivo é, bueno, muller, o teu salario é un salario para axudar na casa. Pero eso, eso, di, eso é algo que lle dixeron a alguén fai un mes pero é algo que está na cabeza de moita xente. E é algo que pasa e é algo que se asume incluso desde as propias mulleres que están realizando ese traballo. Ainda que non o teñas presente, é algo que, que, que sigue aí presente ahora, incluso ahora de valorarte tú no teu, no teu propio traballo. Entón, tú cando, anal, cando analizas os salarios de homes e mulleres das empresas, hai desigualdade. Hai desigualdade por varios motivos. Hai desigualdade porque en todas as empresas existen estes casos que normalmente están en dirección, Logo hai sempre algunha muller moi valorada que soe ser economista que cobra máis ou menos ben, pero en dirección con menos cualificación, porque a maior parte das empresas da industria de, do entorno de Vigo, as persoas que están na dirección das empresas non teñen unha cualificación espectacular como para cobrar os salarios que cobran, e as, e as mulleres que están por debaixo <laughs> deles teñen como triple de cualificación que, que eles, Eh, pois, en, en primer lugar é por iso, porque os, os que máis cobran son os homes que son os directores, e logo cando están, ne, digamos, nese segundo escalafón está máis valorado o emprego que fan os homes que as mulleres e hai unha desigualdade. Despois seguimos baixando e eh, na categoría administrativa casi está feminizada, entón pues, soe ser máis ou menos igual, se si entra alguén, pues, prevención de riscos, as técnicas de saúde laboral, bueno, todo isto máis ou menos cobran igual. Baixamos e vemos en mandos intermedios os mandos intermedios é aí como un teito de cristal que existe permanentemente nas empresas, é dicir, eh, incluso en empresas que estamos a 40-60 a nivel de operarios e operarias, despois en mandos intermedios, pues, oh, a presencia de mulleres é anecdótica, pero en todas, non hai unha que eu vexa que, que se chegue aí. Empregos eh, de xornada a tempo parcial Isto que permite? Isto permite xogar moitísimo máis co tempo das persoas, porque normalmente van ligados a unha flexibilidade horaria, estes empregos que normalmente son de 24, 30 ou 33 horas, algúns, pero 24, 30, 33, eh, cada vez se estenden máis tamén no comercio de alimentación, eh, en tema de teleoperadoras e eh, o gran modelo de Inditex, que isto é outro tema de controversia, que sempre nos metemos con Inditex, incluso eu escoitei que era autoodio, que como era unha empresa galega, que abachanábamos males e tal, porque realmente os salarios non son malos, pero eh, en, en Inditex, pero claro, non só nos vamos a centrar no tema dos salarios, que provoca, por exemplo, que eu este traballando nun vendendo roupa en Inditex con unha xornada de 24 horas que me varían cada 15 días. Que provoca iso? Provoca ter uns ingresos limitados que fan que non poda buscar outro emprego, que ainda por riba me teña que sentir moi ben porque traballo en calquer tenda destas, e que a empresa poda xogar comigo como lle da gana, é dicir, teño a miña vida hipotecada a esas empresas. E aparte, o tema de ter os salarios xustos para, sobre, para sobrevivir fai que a tua autoestima estesa moi ligada ao teu emprego. E, e, e, e, e quero explicarle, porque isto é algo que creo que tamén hai que ter en conta a nivel de valorar desde que entrou a crisis e desde que todos estes cambios legales que fixeron que se legalizara toda a precarización que nos viñamos de, denunciar. ¿no? Eh, psicolóxicamente, tú, a, a seguridade que podes ter a hora de ter garantida unha mínima de subsistencia é totalmente diferente á seguridade que poda ter unha persona con uns ingresos que lle dan para sobrevivir. E con isto eu creo que co que, co que se xoga a hora de promover estes contratos tamén a tempo parcial, que incluso te dín, bueno, te dá para seguir estudiando ou aumentando os teus conhecimentos ou para buscar outro emprego, que despois é, é, na realidade é moi difícil de, de, de de Entón, eu creo que esa inseguranza que te crea, eses ingresos eh, tan limitados, esa digamos, volatilidade do emprego no que me refiro a que non costa nada que te despida, nin costa nada contratar a outra. Incluso estás con contratos temporais e tens que demostrar que tú podes ir eses tempos que te din para que te volvan a chamar e para poder chegar a consolidar ese emprego. Ese é, digamos, unha estrategia que eu creo que é desmobilizadora e creo que é individualista, porque moitas veces fai que, que tú non te podas unir coas túas propias compañeiras o para poder reivindicar unhas condicións mellores, ou decir, deixade nos organizarnos a nós de outra maneira para poder estar mellor, non? Incluso é insolidario moitas veces pedir que te aumenten as xornadas sabendo que hai non sei quantas temporais na súa casa esperando a que chame. Non é mellor distribuir o pouco que queda entre as que estamos, que, que cada quen poda ter unha jornada... Bueno, pues, pois todos estes chantaxes son os que se utilizan, pero a consecuencia de todo isto é esta inseguridade que fai que tú estés hipotecada a tu empresa y o tu tempo de vida incluso esté hipotecado a trabajos que en realidad son precarios y que dan para, para, para subsistencia. Bueno, eh, último gran punto, los amigos que me miran, no, sé si es tarde. <laughs> Entonces me pasando esto, esto eh, e a ir al tema de conciliación. <laughs> Deixei no final el tema de conciliación porque eh, ao final é un punto clave é un punto clave no, a hora de analizar eh, calquer cousa que teña que ver coa desigualdade de homens e mulleres tanto no mercado de traballo como a nivel como a nivel social eh, sempre que nos juntamos incluso nas, nas reunións que acabamos facendo aquí dentro do propio sindicato eh, sempre acabamos falando solo de temas de conciliación Eh, por que? Porque é unha preocupación e porque é eh, un obstáculo realmente a hora de desenvolver carreras profesionais, a hora de buscar eh, un traballo e a hora de, de, de, de, de, de, do mercado, de, de, da percepción que o propio mercado laboral tendo o colectivo de pacientes. Eh, fora de que os usos dos dereitos para conciliación están totalmente feminizados, eh, fora de que non son suficientes, o problema de base está a propia cultura e a percepción que ten, se ten no mercado de traballo sobre a maternidade. Síguese vendo a maternidade como un problema. Non hai unha sola empresa que non te fale da maternidade como un problema. Pois si, sí, efectivamente, señores, traballan con persoas, con homes e mulleres E a maternidade é a cousa máis normal do mundo, que non se debería de ver como un problema, sino que debería de estar dentro da vida normal da propia empresa, como a baixada de as accións ou como calquer outra incidencia que poda facer que, que teñan que previr algún cambio ou, ou algún cambiar o sistema de organización da empresa. Hai mil cousas máis que fan perder moita máis pasta as empresas que non son tan problema como que unha muller se quede embarazada ou que de repente Pois é unha empresa que acaba de, que cando se creou entraron X mulleres de X idades e empezou a ver un vulnerán e se me quedan todas embarazadas. Pois sí, efectivamente, as persoas teñen fillas, quedan embarazadas e iso debería ser algo normalizado e que se levara con tranquilidade dentro do mercado de traballo. E iso non pasa. Outra cousa que, que sí que percibí desde a entrada na crisis foi o, a volta, o retorno, Houve uns anos que como que despedir unha embarazada era algo que se tiña certo respeto, ou polo menos non miñan tanto polo sindicato, pero eu falo do meu traballo, e sí que estou empezando a notar, ou xa levo un tempo notando, que volve a ver este tema de os despidos ás, as mulleres embarazadas. Sempre, eh, tú te quedas embarazada, xa non vas a rendir como antes, xa me vas a pedir unha reducción de xornada, xa xa non é un problema só que estés embarazada e que te teñas que cubrir, sino que tú xa non vas a ser unha traballadora válida desde o momento que desde o momento que eres nai. E isto é algo moi común e que todo o mundo seguramente identificaredes. Eu tamén digo, cada vez que atendo a alguén que me di no, que se me amenazaron, que me van a despedir, claro, moitas veces a amenaza non, non chega a, a, a ser un despido, pero digo, bueno, tú non te preocupes, chegarás, terás que dar a batalla mellor por unha reducción de jornada, por un horario e tal, pero ao final pasa. E é, é moi fastidiado decir isto, pero é a única maneira que vexo de tranquilizar esa angustia que dis, joder, Acabo de ser nai, teño mil agobios, me tens incorporarte e organizar o meu tempo, e ainda por riba me están amargando a vida estos que si vou chegar, que non vais pedir, tú si non te marchas tú, te vas a estar... En outro día chamou unha rapaza que traballa nunha frutería que a levan machacando, porque ela gañou por sentencia os sábados desde que a gañou. E agora volven outra vez, co tema este da reducción diaria, pois pues volven outra vez a por ela, por ela, por ela. Entón, aí dixeron, ten cuidado, eh, porque as túas fillas teñen 8 anos e tú terás dereitos hasta os 12, pero a partir dos 12 teño dereito seu. Dereito seu que te podo despedir, <laughs> es que é o que está dicindo. O sea, vivir con este tema constante. Eh, o desta rapaza é algo anedótico, porque, bueno, aquí hai varias empresas grandes de fruterías que se quedarían para un análisis moi extenso sobre, <laughs> sobre as cousas que fan, claro. Estamos falando de, de que parten de sonadas de 60 horas, non entón piden unha reducción E claro, di, no, mira, que vou reducir un 12,5%, vou facer 35 horas. Claro, pasan de 60 a 35. Entón, están de uñas, están de uñas porque te levan roubando 20 horas a semana, que é moito diñeiro, que eu xa digo, se alguén entra na túa casa e te rouba 200 euros, presentas unha denuncia. E a ti este home te leva roubando todos os meses, non 200, moito máis, e estás aí achantando e ainda lle tes medo. O sea, pensa ben nesto que está pasando. Entonces, claro, cando partes unha jornadas de 60 horas que existen, que son reales, que as están facendo moita xente, e pasas a 35, tampouco lle dois ao ceo. É moito tempo de traballo que perde. Pero bueno, gracias a iso, eu, eu digo, bueno, polo menos, asisto, visibilizan as explotación que están facendo, porque é, escandaloso. E pese a iso, moitas delas me din, non, non, a mí con traballar 45 me chega, eu non podo facer unha reducción a 45. <laughs> Eu non podo, o sea, non podes comunicar que te vas a reducir a 45. Entonces, bueno, moi pero bueno, sirve para que fan as 35, eh? ao final fan as 35, e digo, claro, e, e te estará fastidiando, porque realmente tú estás dicindo, mire señor, non me robe máis, durante uns meses, Preferan tranquilizar. E é, é, é jodido decir isto, de, mira, que te están machacando, que sabemos que isto vai pasar, non te preocupes, que ao final acabas infartando, tranquilizas e ao final porque somos boas traballadoras, porque a maior parte destas mulleres, o peor que son boas traballadoras, que dicen, jova, toda a vida pringando, sempre dicindo, ai, que menos que, e agora por esto, que me está... No te preocupes, tú sigues sendo boa traballadora, que al final acabas acabase calmando. É unha batalla que individualmente é moi difícil de dar o tema este da, da protección da maternidade como un problema é moi difícil de dar, porque estás nunha época bastante vulnerable, estás nunha época que a túa vida cambia, tens que aprender a moitísimas cosas, que tens que incorporar, e eu creo que pedirlle, a, que, e moitas veces o facemos, a estas mulleres, e hai moitas que se plantan, e gracias a elas, pois a cousa foi mellorando, eh, pedirlle que, que levante a lanza e que vaya contra o mundo e que de repente eh, tal é algo complicado por situación de moita vulnerabilidade. E eu voto moito de menos que non sexa un tema de primeira liña da acción sindical, porque xa digo, é que xa non é un problema de homes ou mulleres, é que é un problema de que somos personas, que non somos máquinas, que non nos poden pedir traballar como máquinas. O, sea, o mínimo que podes facer a hora de contratar unha persona é ter en conta que pero si tiene una vida, pois vai a ter un fillo, vaya a ter una filla, e, e, e, e é a cousa máis normal, non é mínimo. E isto é unha cultura base que eu creo que sí que hay que cambiar no mundo laboral, que sempre poñemos exemplos de países nos que, nos que sí que está modificada e de feito as reivindicacións que se fan incluso a nivel sindical da mellora dos dereitos a conciliación non parten desta base, porque moitas veces dicimos non, é que o problema é que os socios non comparten a maternidade, nin collen a excedencia, nin Non nos equivoquemos, nos países nos que eh, a, a maternidade non é un problema, nin repercute nas carreiras profesionais, non hai dereitos que compartan os homens. Hai dereitos intransferibles, hai mellores dereitos para homes e para mulleres. E non ten que ser que os homes empecen a conciliar a costa dos dereitos, dos poucos dereitos que as mulleres nos costou anos conseguir. Eu non renuncio aos meus dereitos como muller porque fun eu a que estive na rúa dicindo que necesitaba máis dereitos. E non pode ser a costa de que nós estemos a ele de decir non, home, que compartan, que tal. Sí, a responsabilidade sí, pero os dereitos teñen que ser intransferibles para homens e para mulleres. E, efectivamente, e se queren iguales, pois pues iguales. Pero, pero non pode ser a costa dos meus que se son deles. Que tal como está agora mesmo o ordenamento laboral? A primeira parte dos, dos permisos son tú os das a, cedes ou, os, ou collos un ou collos outro. Non? E isto é un choque frontal que eu tiño principalmente con comisións e CGT, en todos os plans de igualdade, que intenta nas medidas de conciliación abrir un punto de corresponsabilidade que sexa esa, principalmente premiar a homes que collen dereitos de lactancia, de... o sea, se si acolle un home, damos os o que quere, se acolle unha muller, non. Bueno, vamos a ver pero se estivemos nos anos e anos dicindo que necesitamos un horario, que é un pouco irracional, que non te obliguen a reducir cando a mellor nos tengan, porque o tema esta hora da reducción diaria é un absurdo, porque nos vemos en mil situaciones de que están obligadas a, a xente que traballa en sistema de quendas a mañá e tarde, que a mellor non, non necesita reducir a mañá, está reducindo cando os nenos e as nenas están na escola para poder ter a reducción que realmente queren por a tarde, o sea, é un absurdo, vamos para peor en vez de, en vez de en vez de ir para mellor. A conciliación é un problema é un problema para o desenvolvemento das carreiras profesionais das mulleres, é un problema para que podamos ter empregos máis dignos e un problema principalmente porque a sociedade vive como un problema e iso ten un problema para nós. E entón, eu creo que o primeiro que hai que cambiar é, é, é iso. Si que é verdade que no momento, e iso parece que se está mellorando, de que os homes asuma Do mesmo xeito que as mulleres, as cuidades do fogar e, as cuidades, e, os cuidados dos fillos e fillas, ven a mellorar, principalmente porque é cando se van a dar conta do jodido que está o tema. Entonces, cando, ca, claro, entonces cando sexamos máis e se xa unha forza, pois pode que sexa un problema de primeira hora. Pero eu mentras digo, o tema das maternidades é un tema sangrante. É un tema sangrante. Se si o das maternidades se fixera con calquer outro colectivo minoritario, isto sería, vamos, la catástrofe. Si dicen, no, es que como eres negro, en vez de como eres nai, eh, a que se liaba, ¿eh? A que se liaba. Y estamos mirando para otro lado constantemente a algo que se perpetúa, se perpetúa y sigue. incluso luego estoy notando que vuelve a hacer, vuelve a hacer incidencia. Eh, bueno, eh, principalmente quería exponer este tipo de <laughs> este, este, estas cuestiones para un poco facer un debuxo do que a situación social laboral das mulleres. Realmente traía tablas preparadas con, con datos, pero creo que, que é eh, mellor facelo así, se alguén ten algún algún tipo de dúbida ou así, que pregunte. E, e logo, só por, por min, queda a parte de eh, que volvamos un pouco a ter consciencia de que, de que o traballo sindical pode ser un motor de cambio para paliar esta situación que estamos describindo. Non? Eh, a negociación colectiva pode mellorar estas condicións e, sobre todo, a solidaridade entre compañeros e compañeros pode, pode mellorar estas condicións e só así se van a, se van a conseguir. Eh, despois tamén é importante e pode ser unha ferramenta útil realizar os plans de igualdade, que foi algo que se comezou a facer, quedou parado, Sí que é verdade que agora moitas empresas están negociando o segundo plan de igualdade e cando se dan conta que o primeiro nin o tocaron. Pero sí que é importante, e importante porque moitas veces cambia a propia cultura empresarial. Xa solo empezar a falar de cousas que até ese momento non se falara, xa iso é importante. Entón, eu sí que convido a que nas delegadas e delegados que estades en empresas grandes ou incluso empresas que poden estar abertas a a comenzar a negociar os plans de igualdade, pois, pues, sí que convido a que, que pagades o esforzo de facelo, incluso que na negociación colectiva intentades eh, forzar o poder de negociación de, deste tipo de plans, porque os plans son, digamos que a estrategia máis completa que se pode aplicar dentro dunha empresa, non? desde unha visión global. E, bueno, pola miña parte. Xa,